Nikukaribishe katika episodi ya sita ya bonge la burudani safi kabisa. Hili hapa wanaita Devo Lava, na hii ni sauti ya mfalme Msati, baba la baba, inakukaribisha katika episodi ya sita. Tuzidi kusonga mbele zaidi. Kumbuka ni kutoka The Red Lion, sauti za wafalme top in Africa, na hii ni sauti ya mfalme inarindima. E bwana, ule ushauri wa yule mwanamama muuza genge uliwasaidia, wakaenda wakatoa posters za kutosha basi wakapita mtaani wakawaomba mabinti wengine wawasaidie kubandika ya kwamba wanawatafuta watu hawa. Binti akawa anapita tu wanabandika zile karatasi pale zenye picha ya wazazi wake na mshikaji ambaye anamwita Sola. I say da, Solaro ilikuwa inamuuma sana, anajiuliza maswali wazazi wake atawapataje. Kumbuka huyu mshikaji anatumia nguvu ambazo yeye mwenyewe binafsi hataelewi, lakini nataka nikurudishe nyuma kidogo. Kumbuka nilikuambia leo nitakupa eh, faida ya athari, nitakupa faida ya vitu ambavyo wewe binafsi ulikuwa ukivifanya lakini hujui. Nilishakupa faida ya kwanza, nilikwambia mwanamke au mwanaume hauruhusiwi kutembea barabarani ukiwa mchafu. Yani ikiwa namaanisha kwamba kwa wale watu wazima ambao wanatoka katika starehe zao wana, bila kuoga eh, au hawajui dua zile za kutoa janaba katika miili yao, basi wanaingia barabarani, wanakutana na wale pepo wachafu, wale wanajini wachafu, wanawaingia katika miili yao. Ndio maana unasikia kwamba kuna kijana na shetani anajini mahaba, au, au mtu kapalalize ghafla akafanya kumbe amekumbwa na jini mchafu, na kuna majini mengine yanapenda watu wachafu. Sasa nataka nikupe faida ya pili, tukiwa tunasonga mbele. Faida ya pili nilikuambia usipende kuingia chooni na simu, sigara au kuingia chooni ukiwa unazungumza au unaimba, na pia unapoingia chooni usitangulize mguu wa kulia na usiingie chooni bila kusoma dua. Madhara yake nitakuchambulia. Twende kwanza katika episode ya, si, ya tano, ya sita. Mzee mzima anasema tumebandika posters kila kona, lakini mpaka dakika hii haujapigiwa simu bila shaka. Binti anasema tumeacha namba za simu na uhakika simu tutapigiwa tu, usiwe na hofu. Sawa halimshukuru eh? Alimshukuru binti naye pia akatoa shukrani, akasema sasa umekuwa ni mtu wa kunisaidia sana na hata du. Vipi uso wazazi wako na walisha kwamba hataki kuniona hapa? Mimi ningeomba basi nikuache niondoke. Ni. Akaambia hamna. Sasa wazazi si wazazi. Wewe unataka uondoke uende wapi? Acha mambo yako bwana. Basi mshikaji alishukuru. Kama binti kasema jamaa asiondoke, sasa afanyaje? Binti hapo mwanzo alikuwa hajui jamaa ama na shida gani katika huu mji. Kumbe jamaa ana shida na kuwatafuta wazazi wake. Sasa kamata usafiri moja kwa moja mpaka huku. Gari ikaja ikapaki hapa. Baada ya kupaki hapa, akashuka Pae pamoja na Sola. Kumbuka kwa sasa Sola anatafutwa sana na Bito, anamwita Momoko, na Momoko ametumwa na kitengo kile cha sayansi cha Kijapani. Momoko huyu hapa. Leo Momoko anamshuhudia kumwona Sola kwa mara ya kwanza baada ya kutoka kule katika kile kitengo. Ah. Anasema, anasema Sola nashukuru nimekuona. Anampenda kweli yani. Sasa wakaingia ndani. Anaambia sio na mashaka bwana, karibu ndani. Anaambia siku zote mtoto anapokuwa iko na wazazi wake, wazazi waga wanatwaga maamuzi. Sasa mimi siwezi kujipangia tu. Sasa hii simu sinaona eh hii simu inabaki nayo, ili nikipigiwa simu kuhusu wazazi wako nitakupa. Sasa mzee mzima akaambia, sasa wewe unaweza ukapigiwa simu alafu ukauliza wazazi wako wako hivi na hivi na hivi, alafu ukakosa jibu. Bora simu unipe mimi. <laughs> Binti akaambia, ni kweli nitakupa wewe, lakini baada ya kumaliza mambo yangu nitakupa. Eh, eh. Sasa mtanipaje na kati unaenda kulala? Wewe simu baba, uje nimalize mambo yangu nitakupa. Mbona unakuwa hivyo? Nitakupa simu, mambo yangu nikishamaliza ninakupa. Sawa eh? Kone Facebook na comment. Ngoja niingie Facebook kidogo. Facebook ya nini tena bana? Utajua kumaliza simu chaji, alafu mimi na shida na hiyo simu. Mimi nipewe simu. Sasa mbona unanishika mkono? Nipe hii simu. Eh, Facebook ni baadaye. Ukimaliza chaji hapa, alafu kumbe kule wazazi wangu wameshapatikana, alafu nipigiwe simu ipatikane. Mm. Okay, poa. Baki nayo basi. Jamaa kabidi abaki pale. Binti kaingia chumbani. Mshikaji muda wote anaiangalia simu mzee, labda hata simu itapigwa na mtu yeyote msamaria mwema aseme baba yake au mama yake kapatikana. Yuko muda wote anawasha tu simu ase, da, hamna hata meseji. Kachanganyikiwa mshikaji. Binti kalala, yeye yeah, hajalala hata mzee, anapambana na simu tu, anawaza hata muda wote naweza ikapigwa simu hasa mtoto wa kike kashaoga anataka kwenda kulala kashaoga kashatoka ndani kaoga karudi anamwangalia <laughs> karudi zake ndani tena upande pili vipi huyu yani mpaka sahizi jamaa jalala mzee yuko macho tu anaangalia simu tu nataa wapigi mtoto wa kike maskini ya mungu sasa akaona mgoja kwanza aandae msosi kwanza Hem, kula bana hiyo. Ah, yaani umekaa tu unaangalia tu simu muda wote kati, najua unaonja. Mm. Haya, shika. Asante. Kwani ana njaa sasa? Hata kweli njaa ipo, ila sana hamu ya chakula Chalike inge zake chooni anakojua. Mara ngasa ngapi simu ijaita? Mama yangu pio, mama yangu. Eh, taarifa za mamangu eh? Kilimo mama. Hamba taarifa za mama yako wapi? Ushajikojolea mjinga. Eh? Ache. Ukoje? Se. Okay, tuachane na yale. Ushapambazuka fresh sasa. Binti anakuja hapa Anashangaa jamaa amekaa. Akaambia unataka kuniambia usiku kucha wewe umekaa tu hapa? Hata kulala hujalala, umekaa tu unachunga simu. Sasa kama simu ingepigwa siwezi ungesikia tu. Ungelala hata kidogo. Unajua kutokulala ni kubaya. Tu si. Angalia macho yako jinsi ilivyokuwa. Imejaa usingizi. Mama maskini ya Mungu mdoto anagusa simu tu. Alimwekea bakuli hapo naambia haya. Jalino usingizi ndio umemkamata sasa. Bonita. Ona sasa. Wewe. Menia. Jaungua. Wewe mola. Eh, ni wewe bana wewe. Baba sema wewe. Sogea ni nikufutefute sasa ona. Kuna hai non hai non ni chua penyela. Yaani mahali alipokumwagikiwa mkononi ndo analamba. Yuko singizini kinyama. Yaani huyu hajalala hata kidogo mzee. Menia. Anakesha kama msati hapa. Haya. Kumekucha sasa vyema kashajiandaa fresh nini watoke hmm? vipi hasi nimekwambia simu yangu hiyo nipe mi nibaki nayo eh, ni kipigo ukipata taarifa za mzazi wako mi sintakupa hacha hofu bana tumeitwa sehemu twende binti kaambia jamaa kaambia usitwende lakini ni hii simu naomba mi nibaki nayo bana okay. sawa baki nayo lakini simu zangu usipokee nipe mi nipokee Twenzetu. Wakabidi watoke sasa kuelekea huko walipoitwa. Kuna sehemu wameitwa waende. mda wote anaangalia tu simu mzee. Momoko anawaangalia. Momoko anataka kujua mwenendo wa huyu jamaa wapi anakoelekea. Wakanyofoka na gari kama hivyo. Momoko naye akatekenya tukutuku. สนับสนุนโดยใหม่บwana, eh, ni matukio tunakwenda kukutana nayo tu huko mbele ya safari, na hii ni episodi e, ya sita. Kumbuka na haya ni matukio tunakwenda kukutana nayo mbele ya safari huko, um, kwa hiyo usiwe na pressure, twende sambamba. Hii ni sauti ya mfalme. Hapa leo tunagusa e, pande za China, Korea, Filipino, vitu vyote vimechanganyikana hapa mzee. mashine wanaita Devolava. สนับสนุนโดยซิดพาวเวอร์มัดโคลนดูดสิว Eh, bwana shughuli bado ni nzito. Namna ya kuwapata wazazi ni shughuli. Sasa moja kwa moja walibidi waketi hapa ah, kwenye kile kiwanda cha kutengeneza tengeneza vile viungu pale. Wamekaa hapa wanatengeneza tengeneza viungu safari mbili tatu zinaendelea. Naomba nikuchambulie kidogo lile jambo ambalo nilikuambia ya kwamba usipende kuingia chooni na simu na sigara wala kuongea ukiwa chooni au kuimba, ni kosa kubwa sana. Na pia usiingie chooni e, ukiwa unatanguliza mguu wa kulia, nenda na mguu wa kushoto. Haya mshikaji, simu inaita ya kwako hii, mama yako hii ฮัลโหลค่ะ Hello. Sasa akapewa taarifa ya kwamba anahitajika haraka iwezekanavyo. สะดวกคุย Kama mimi na kazi nafanya bana, nahitajika vipi? Kamba unahitajika nini tena? Nini? ขายประกันนะ Eti tunaitwa huko tuende tukapate chakula. Se. Shughuli iko hapo. Nataka tu nikukumbusha na kukupa madhara ya kuingia chooni na sigara au na simu au na au unaingia unaimba au una, unaongea ni mbaya. Vyoo tunavyovitumia sisi, kumbuka majini yako aina mbili, kuna jini mzuri na jini mbaya. Wale majini wachafu we, mara nyingi wapo wanakaa chooni. Sasa ukiingia chooni unaimba au unavuta sigara au unaongeaongea, unakwenda kumkera mtu nyumbani kwake. Ndio leo nasikia mara mtu kadondoka chooni pap, na mtu akidondoka chooni, hasa hii inakuwa ni mbaya sana kwa wanawake wajawazito. Mjamzito akidondoka chooni, ujue hapo kujifungua ni mtihani au mtu akidondoka chooni unasikia mtu kapalalize mguu au kaumia sehemu yote ni kwamba kashamkera sasa yule mshikaji aliyoko pale toilet pale, akachukizwa akaamua kufanya tukio. Ndio unaambiwa, unashauriwa kiingia chooni, maswala ya kuingia chooni unapiga makelele au unaongeongea chooni au unavuta masigara, acha usije ukakera watu. Haya, sasa tunaendelea. Binti anasema wazazi wake wanamchanganya kichwa. Sasa wanavyompigia pigia simu wanamwambia aende, eti anatakiwa olewa na Kirin na, na Kevin. Kevin ndo nani? Anaambia labda ndio ndio mzazi wazazi wamekuchagulia Kevin akakoe. Kwani huyu Kirin ni nani wako wewe? Binti anasema Kirin ni rafiki yake tu, wala hawana mahusiano wote nafikiri ni rafiki yako tu, hawana mahusiano wala cha nini. Sasa mshikaji anambia mimi sikawa ni kero bana kwa wazazi wako, labda wakajua mimi nakubania kwenda kuolewa huko. Mimi hapa nimekuja natafuta wazazi wangu tu, mimi hata sina habari na mtu. Akaambia sasa, sikia, Hai, na? wazazi wako utawapata, mimi nitashirikiana nawe hatua kwa hatua, ila wazazi wangu mimi wananiita eti wanaenda wananiambia tukapata tuka, tuka chakula na huyo Kevin. Wewe usiwaze, tunaondoka wote sawa? Haya. Haya ndio jinsi ilivyokuwa. Basi wako zao hapa, mara ghafla binti amekuja. Mm, vipi freshi? leta vitu, vitu vitu viko tu hapa, si akanyofua hii Hije, unapenda? Jamaa anapenda chocolate huyu. Hey, asikuambie mtu Yaani Saro utamua kwa, chak, kwa chocolate. Anasema chocolate na muda sijaitafuna, <coughs> akinyofua pale pale, akamba nao nyingine, nao nyingine. Hata hivyo nilikuwa nimekusudia ni yako iwe eti. Haya se basi, fasta fasta wale bana, maisha yaendelee. <laughs> Okay, maisha yanaendelea babla. Ndugu yangu, mimi nakushauri kwa mara nyingine na kukwambia usipende eh, kuingia sehemu za watu ukawakera. Sasa wakati wako pale wanakula, mara ghafla wanachovya kwenye chokleti, alafu wanalishana, wanachovya alafu wanalishana. Hey, si akaanza kumpakapaka binti He? umekuwa kaa paka. Binti Nesa akachovya li, li, liuma hey, akapeleka kwenye jicho mzee. Se wamekuwa kama zombi. Wakati wanafanya hayo yote, binti ambao wanamwita Momoko alikuwa pembeni, alikuwa anashuhudia. Momoko anampenda Saro huyo toka kitambo sana, miaka nane na miezi sita nyuma, alikuwa akimtengenezeaga birthday zake, akaja akagundua kwamba Saro anapenda chokoleti. Yote hayo mzee, binti anakumbuka, anaumia kinyama, anampenda huyu mshikaji vibaya. Sasa katumwa aende akamchukua amrudishe Japani, ataweza? Na anampenda hapo mtihani, na akimrudisha Japani kwenye kile kitengo, kile kitengo watakwenda kumtumia kwa faida yao. Wameshajua mshikaji ana nguvu, kwa hiyo wanataka wamtumie. Sasa Kirin kati yuko hapa, mara akashangaa mwaka anapita, akajiuliza maswali mm, hivi nina mawenge au? Hebu ngoja kwanza, mbona kama nimemwona binti hapa. Momoko ana sepa zake, huyu binti katoka katika kitengo kizuri, maswala ya mapigano na kila kitu kafundishwa, yuko vizuri. Sasa ana sepa zake, roho inamuuma se. Akashangaa kuna mtu anamuita kwa huko nyuma, we dada. Akageuka akajua kuna mtu anamfuatilia kipumbavu, we mgoja. Akaona umwache tu endelee ujinga wake kwa nifuatilia fuatilia, subiri. Mamako akaamua kusepa. Jamaa huyu hapa. Jamaa mamako akajua kuna mtu nyuma, subiri sasa. Kaanza kucheka tu, kajiandaa. Huyo. Eh bwana. Kapewa. Kipo? Ah, ah, ah ah, Unanifuatafuta nini? Killing guy. Sina ubaya na wewe. Tap. Mkono wangu. I say. Ah, Hasa unanifuatafuta nyuma nini? Mwanamke huyu mwanaume wewe. Sema shida yako nini? Jinga wewe. Si usikilize. Kakunjwa tena unanumiza bana, mkono wangu utautengue eti. Wewe sina kuuliza shida yako nini? Sasa wewe nini unafanya hii? Mai. Sema shida yako. Huyu tabia yako ya kupiga piga watu na uenda labda ndo umezoea. Wewe msema shida yako leo unanifuatafuata bana. Acha kuniuliza maswali. Anaambia mimi nimekuona tu, nikasema nikusemeshe, nimependa. Oh sorry ni kuvunje mkono sasa eh, sema kilichokuleta maana wewe nilikuandikia nini mkononi mwako namaana wewe hujanielewa unanipotezea muda bana mi nataka kuondoka ujue yaani hasa ah, nakupotezaje muda mimi nimekufata hapa na mama mimi nilijitambulisha mapema kabisa okay sema ni jambo jema unajua kwa mwanaume kumweleza mwanamke kitu kama hichi ni vizuri Alafu hii ni kwa mara yangu ya kwanza ujue. Mimi sijawahi kukaa geti nikamfuatafuata msichana kama nilivyokufuata wewe. Lakini sana shangaa na kufuata alafu bado unaniletea mapozi mimi sikuelewi. Unataka kuniambia kwamba hujaelewa pointi yangu ya msingi nilikuwa nakutafutia nini wewe? eh? moyo wangu mimi unakuhitaji wewe tina, ndio maana nilikuwa nakutafuta wewe, yani toka nilivyokuona siku ya kwanza nikasema wewe utanifaa. Sasa wewe mtoto wa kike eh, eh. hmm? Yaani mdo unanisimamisha hapo, unakuja kuniambia maneno kama hayo. Sasa kwa nini unanisemesha alafu unaangalia huko? Ina maana ujiamini na ujui unachokizungumzete. Zungumza na mwanamke mwangalie uso kwa uso. Sasa unanitongozaje una, una hivyo? ผมไม่ได้ใช้สาย Sasa wewe unakuaje lakini eti? Okay, ni hivi nilikuandikia mkononi mwangu saini yangu, mkononi mwako saini yangu, si ndio? Akaambia wewe una cha kuniambia wewe. Hivi kwa Sasa unisikilize. Sasa nini? shania? Hebu ni nisogee huko hatua moja pembeni. Eh. eh. Sasa hata hujaniambia jina lako nani, wafu unaondoka. Sasa jina langu linakusaidia nini? Hebu niache bwana, mimi niende na mambo yangu nafanya. เรียกว่าความรัก Sasa kitu gani kinachokufanya Niache. Sawa. Walinzi. Eh, eh, Kasepa. Momoko amechoka. Kamfuata Saro anakutana na kipingamizi kingine. Sasa mara ghafla binti kwa zake anazungumza na simu, jamaa katoka zake huku ndani eh? mama kanipigia simu eti sasa hivi kanipigia simu e, anasema tuende mara moja, kuna jambo la msingi huenda akapata taarifa kuhusu mama yako eti kweli. Akaenda akamkumbatia binti pale pale ase. Sasa binti alivyokumbatiwa akashangaa eh, eh ujamaa vipi sasa sambona nikumbatie mimi hatuna mahusiano ya kimapenzi hatuna chochote alafu ananikumbatia nisogezea pua karibu yake akamsogeza pembeni we hemka hivi kwanza binti aibu haya kaanza kula tu kiuongo na kweli aibu kakumbatiwaje na ujamaa mm, mm, kaanza kujitoa ufahamu sasa mm, mm. lakini anaipotezea lakini nashindikana ah, sa kwani kanikumbatia unaye okay nichukulia kawaida tu eh, si ndio eh? best eh? Wanaisubiria hiyo saa muda ufike waende huko kesho wakamuone mama, maana mama amewaita. Vipi tena? Hey, pressure zimepanda. jo Akaanza kumkagua huko fresh wewe kweli? Huko smart? Sasa sikia nikwambie punguza tempa, sawa? so mimi niko vizuri, niko poa, sina shida. Punguza tempa, so tukifika pale mzazi wangu ongea kitu chochote, alafu uanze kuleta mambo yako ajabu ajabu, sawa? Aina. Utulie hivyo kama jinsi ulivyo. Tukiomba habari kuhusu mama yako, ukubaliana na matokeo, sawa? Kama nikiambiwa habari zingine zinazonihusu mimi, pia nawe ukubaliana na matokeo, sawa? Ah, mimi sipendi nikimwona kijana msio shupavu alafu lele mama. Una maana gani kuniambia hivyo? Na maana gani kukuambia? Na maana hujanielewa? Nahitaji uwe strong. Sawa, twende twende. Bwana, kumbuka ni katika episodi ya sita. Sijajua nini kitakachofuata katika episodi ya saba. Jamaa anakwenda kupata habari njema kuhusu mzazi wake au anakwenda kupata habari gani? Twende katika episodi ya saba hii hapa. Asante.